我亲爱的姑娘，心爱的姑娘，今天就要嫁人了，嫁给一个别的他，我的心里就像刀在刮。我亲爱的姑娘，心爱的姑娘，今天就要嫁人了，难道他真的比我好吗？我眼里含着是泪花。我亲爱的姑娘，心爱的姑娘，今天就要嫁人了，我想大声的告诉他，我永远永远爱着她。 亲爱的姑娘，今天就要嫁人啦！手里捧着鲜花，身上穿着洁白的婚纱。我亲爱的姑娘，亲爱的姑娘，今天就要嫁人啦！嫁给一个别的他，我的心里就像刀在刮。我亲爱的姑娘，亲爱的姑娘，今天就要嫁人啦！难道他真的比我好吗？我眼里含着的是泪花。我亲爱的姑娘，心。 Guarani